Quoi Laissez-moi sortir Quoi hum. Va au diable Hiya, hiya De ouf, toi Jamais Aidez-moi, aidez-moi Stop Oh <laughs> Du renfort, s'il vous plaît que se hizo, pero no se Hehe. <laughs> Stop Stop Harry, retouche le diamant Mais comment faire Monte les escaliers vite Oui, douf On va devoir sauter.